Lah sampean pernah nonton TV? Lapor itu lho, acarane elek-elek. Acarane gak mendidik blas anakku tak pengin nonton. Lah terus sampean lho channel liyane ngono? Ya ora, enggak gablek TV kok. Kayal tok sampean cak cak. Lho cak, sampean tersinggung ta? Aku ku lo gak rumangsa ngilokno sampean. Sampean iku lo cak, dadi uwong, ojo rumangsa bener dhewe. Lah terus lek sampean bener dhewe, terus sampean mlebu swarga ngono tah?